देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 तारीख को धार आ रहे हैं और उनकी यहाँ पर एक विशाल आम सभा रखी गई है आम सभा का उद्देश्य यह है कि विधानसभा की लगभग 16 सीटों को कवर कर लिया जाए ताकि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी को जीत मिल सके जी हाँ कुल मिलाकर यहाँ पर बड़े पैमाने पर सभा की तैयारियाँ चल रही हैं और कहा तो यह भी जा रहा है कि इस बार मोदी यहीं से चुनावी हुकार भरेंगे यह भी कहा जा रहा है कि इस बार कैलाश विजयवर्गीय जो भारतीय जनता पार्टी के महासचिव हैं वे बंगाल में बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं इसलिए इस बार इस सभा की कमान चैतन्य काश्यप